ફોન જો જાજે ઓલા સ્પોર્ટ તને ખાવા નથી દીધું પણ કામ તો કરું કામ ની સા દે ભાઈ ઓલા ને ખાવા દીધું નહીં સુલતાન ને ક્યાં નથી ભૂખો રહી ગયો કહું છું એને હવારમાં ખાવા લઈ દેવાનું પેલા અરે ઓલા થામડા પીડા છે હજી કાંઈ મેં ખાધું નહીં ને ક્યાં ખાવા દઈ દી તારે હવે દે દેવાનું પણ એને દેવું પડે પેલા ઓલા થામડા દે પીડા છે દઈ દે આલા ધંધો કર ધારવા ભાઈ ફોન જોવે છે નકરો નવે નું સુલતાન લાયા હે યાર પણ તો ફાને નક દાખી ઓઈડ વઈ કમે હાલે ને સામલો તો જાયવા તારા હાથી મારે ગાડું ખાઈ પડે રોજ તું યા નથી ઘડીક માં જનારે કરે એને ખાવા પછી દીજે ઓલા થામડા પડ્યા હે ઉટકવા મને ઉટકવા મને ખાયો કે હાલ જે હું કેટલી ઉતાવળ હે રાજા લોકો કામ કરે કરે કરે હે ધોન દેવો ધોઈ નાખું કદી કામ ન કરી ના પણ કરાય કરાય કરે ને એક તો વારો લેવો છે બીજો એટલે આ તમારું ઘર નહીં હા આ તમારું આ રહ્યો ધમો હોય આવો આવો આવો આ મારો ભાઈ બોલ કા ભણ્યા આ કેમ આવે હે ઓય લેના ને બે બાસ આવે બેઓ બેઓ કાટલે બેઓ કાટલે એલા એલા સાસો તો ભાઈ આ બેઓ કાટલે બેઓ ઓય આય હાલ આય હાલ હાલ ખાવ ખા મહેમાન આયા હે હવે આપણે એને અમે આમ જો ચોખા ઘીનો શીરો બનાવવાનો છે કેમ હારવા ને તમારે ચાલશો હે આપણે બસ હરસો એવો જોઈ ભાઈ બંધ પછી માથે શું હોય અહીં બોલ ને પણ બોલ ને એટલે અહીંયા કા હીરા જ ને શેરો બનાવવાનું પણ એ કાઈ ને તાર હોય એટલે તું ચૂલો બોલો એવું જે કઈ ને તમે બધી લઈને આવો સામગ્રી આ તો લે લઈ આવો હા મને ખાવ હાલ હા ગયા હાલ હું જાઉં છું જો હું આવું ને હું જાઉં છું અટાણું લેવા અને આ તારા હે ને ઘીનો શેરો બનાવવાનો હે હા જઈમાં ને જાતા જ નહીં તો તો આ ધરે ધરે અને તો તો ગાયો ગાવ જો અરે ગાયો મને ખોટું લાગશે મહેમાન જમે મહિના ગયા કાંઈ વાંધો હારું લે આવો ગાયો એને બેઠા ઈ ક્યાંય નો બે બેવો બેવો બેવો તો હા તાજા ઘીનો શેરો તાજા શેરો મુકાય હા એમ બેવો બેવો બેવો આજુ વાસે ની મારે આવે અને બધું જમાડવાનું મારે આને આની એક ધરવાનું આનો પ્લાન કે કરવો દેશે યા લે લે જવા દે આવી તો એનો ભાઈનો વારો બેહો બેહો હમણાં નો આવે આ આપણો ભાઈ બન આવી રે બે બે હજી માજો નો આવ્યો આપણો ભાઈ એમાં કાય નો ઘટે એમ તું કા મોળો મોળો પણ તમને કહું કેને પણ કેને નથી કીધું હતું ભાઈ રાંધવા મેં ને રાંધવા હમણાં ધમો આવશે હમણાં ધમો આવી જશે એલા ઈ ધમો રહ્યો ને હા ઈ લેવા નથી ગયો તો ભાઠો લેવા ગયો ને બંદૂક લેવા ગયો હે એટલે મને તું તમને ખાજાડો કે ન જાતા હો બેજો બેજો અને તું તો હે ને એમનો ભાણો હો એટલે તું તો ખાધા વગર જાતો જ નહીં હો ને પણ મને આ તો જો મારી કહેવાની ફરજ છે તમને મારે ને હું તો રાઈ લઉં તમે રાંધો તમે રાંધો હાલો આમાં ભાગવામાં ચલા હે નકર ઓલો માર છે ભરી નાખશું હા એટલે હવે મજા આવશે હવે ગયા કેમ કાયદા પણ રોજ ઘડી વાસણ ધોવરાવે ઘડી ગોયલું કામ કરાવે રાંધે કયો કોઈ ના નોકર એવા નથી રહ્યા કાયમી અમે તો અહીંયા ભાઈ એનું આ એવો સુલતાન ધ્યાન રાખવા રહ્યો કઈનો ઓમ નોકર નથી રહ્યો ભલે ગયા એલા એલા આ મારો ભાઈ બંને મારો ભાણો સાઈ ગયા એટલે ભલા મના રામ સાગર માં જીવ નખાય નહીં કોઈ દઈ દેવાનો હતો એટલે બાપુ સાહેબ તમે દેવા મળવું હવે કેટલે ગયા છે અહીંયા સવાડક નથી રહ્યો એમ પડાય કોઈ દી રામ સાગર માં જીવ ન નખા આવશે ને બઢિયા વાળી કરશે કેતા તા ઓલા હાથું ક્યારેક ક્યારેક કે સટકી જાય હા હાથું છે એનું હાથું હાથું છે હા હાથું છે એ એલા ઉભા રહો ઉભા રહો હે લા ઉભા રહો હે તમો આયો તમો તમો તમો યોરે તમો તમો લા ઉભા રહો હે લા રામ ભાગર લે તો લા યોરે હવે અમાર ભાઈ બને ગયા પણ મારો ભાણો ગયો આ રામસાગર લેતા ન ગયા પણ હવે તો હું કઈ મિત્રો કેતો નથી પણ લાઈટ તો કરજો